सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मंत्रा चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल मंत्रा चैनल में तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे पेटीएम के जरिए पचास रुपये कमा सकते हो और उनका कैसे लाभ उठा सकते हो लेकिन ये जानने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपना पेटीएम ऐप पेटीएम ऐप खोलने के बाद आप देखिए आप यहाँ पे को रिचार्ज करेंगे आपको हर रिचार्ज में पाँच सौ रुपये का कैशबैक मिल जाएगा तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ से आपको रिचार्ज करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ से मोबाइल पे क्लिक कर लेंगे मोबाइल तो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आप देखिए आपको कितने रुपये का रिचार्ज करना है तो यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे डालने के बाद आप देखिए आपकी क्वेश्चन चल रही है अभी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आपका हैव अ प्रोमो कोड तो ये आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है गेट फाइव तो दोस्तों तो दोस्तों ये पेटीएम की तरफ से प्रोमो कोड आया है जिसपे आपको हर रिचार्ज में पांच रुपए का कैशबैक मिल जाएगा आप हर दिन में दस रिचार्ज कर सकते हैं जिससे आपको पचास रुपये प्रतिदिन का कैशबैक मिल जाएगा तो अब चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से आप इसको अप्लाई कर लेंगे यहाँ से अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ से प्रोसीड कर देंगे इससे आपका रिचार्ज हो जाएगा जिससे आपको कुछ ही देर बाद पाँच रुपये का कैशबैक मिल जाएगा तो दोस्तों इस प्रोमो कोड के जरिए आप रिचार्ज पर पाँच रुपये का कैशबैक ले सकते हैं और आप इस प्रोमो कोड को एक दिन में दस बार